hello and welcome friends Libre Calc सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो लिब्रा कैल्क की है क्या सीखने वाले हैं आइए आपको बताता हूं देखिए यहां पर ये लिब्रा कैल्क ओपन है अब ये तीन ही सब्जेक्ट लिया है मैंने और इसमें बहुत सारे नाम भी मैंने लिख रखे हैं जैसे कि नरेश है नीरज है सूरज है रत्नेश है राघव सचिन राजू श्याम और राम अब इसमें हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू कलर स्केल लगाना अब ये कलर स्केल लगाने का फायदा क्या होगा जो सबसे कम नंबर होगा उसे अपने आप जो है रेड कलर प्रोवाइड हो जाएगा और जो एकदम जो है ज़्यादा नंबर होगा उस पर अपने आप जो है ग्रीन आ, कलर आ जाएगा ग्रीन कलर आ जाएगा तो अभी हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है और आपको कहाँ जाना है सीधा कलर स्केल पे चले जाना है कलर स्केल पे आ गए बस आपको कुछ नहीं करना सीधा ओके कर देना है तो ओके कर दिया तो अब आप देखेंगे कि जो एकदम से ज़्यादा नंबर है उसको एकदम से ग्रीन कलर प्रोवाइड हो गया है और जो सबसे कम नंबर है उसको रेड कलर प्रोवाइड हो गया ये बात मैं इसको इसके पहले भी बता चुका हूं आप एक्सेल में भी ऐसा कर सकते हैं बहुत ही इजिली ठीक है अब इसमें क्या होगा कि अगर आप यहां पर कलर यहां पे येलो है या यहां पर देखिए ये एकदम से रेड है तो अभी मैं क्या करने वाला हूं यहां पर कुछ चेंजिंग करने वाला हूं क्या चेंजिंग करूंगा जैसे मान लीजिए यहां पर मैं यहां पे इसको हटा देता हूं हटा दिया यहां पर व्हाइट आ गया अब यहां पर अगर मैं 99 लिख देता हूं तो यहां ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा देखिए ना ये ग्रीन हो गया अगर देखिए ये ये येलो कलर है यहां पर मैं हटा देता हूं इसको और यहां पर मैं लिख देता हूं लाइक सपोज कीजिए यहां पर लिख देता हूं 77 तो देखिए जितना ग्रीन 90 वाला है या 99 वाला है उससे थोड़ा सा कम ग्रीन होगा 77 वाला ठीक है देखिए 71 में और 77 में दोनों के ग्रीन कलर के अमाउंट में डिफरेंस है तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं और ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल भी होगा अगर इस तरह का डेटा आपको बार बार बनाना पड़ता हो और चीज़ें करनी पड़ती हो तो ये काफ़ी हेल्पफुल भी हो सकता है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग